Saluton. Iende 9000. Exter eh, mia appartamento. Mi estas piediranta suffice frue alla labor chambro all'universitato. Odio estas speciala tago, char mi prelegos en Irano compreneble per rete pri la signifo de la penso de Zamenhof odio che do fin fine mi decidis pri racconti la Zamenhof en medito in do espereble la prelego esto si dispono poste do odio la tago estas dedicita alla Zamenhof en medito e facte Nu, no, kai mi estas tre contenta kaj ankaŭ mi diru plena pro tio ĝuste por rilati tion al la antaŭa antaŭ medito do resto con ni con medito con ni Saluton, kai bonvenon a nien nova Zamenhoffa medito. Hodiev, mi proponas al vi la sequain vortoin de Zamenhoff, quivi prescribas mallonge la signifon de la Congressoi. Tio venas de la... to facte de multae eh, eh, gazetoi, Citiu articolo esis publicigita en officiala gazeto Lingvo Internacia Dan Esperantisto kai The British Esperantist en la jaroi 1910 kai 1911 kai la titolo estas propono pri la organizo de niai congressoi. Mi legas el pagio 253. Cae tio ja ancao estas signo che la articolo estas tre grava, char facte en 1911 iam calcae universale congressoi ocasis do estas quasau post ricolta pripenso. Zamenhof diras la sekvan. Internazia Esperantista Congresso estas antau cio festo de la esperantismo kai propaganda manifestado. Sed krom tio gi havas au almeno devus havi ancora alian tre gravan rolon. Discuti kai decidi pri ciui demandoi kiui concernas nian tutan aferon – cae ne povas esti solvatai de i personoi, societoi au instituzioi esperantistai, notula arcaismo societoi por asocioi. Ciui esperantisto estas homo libera, cae neniu havas la devon partoprenin ia comune esperantista entrepreno. Sed la plimulto del esperantisto havas la desiron tion fari, cer ili conscias tre bone, che Esperanto prosperas nur tiam, ciam ni laboros cune. Tial, a parte persone cunigas en gruppo in, cae societo in, cae la gruppo e cae societoi devas intercomunicigi, por priparoli cae arrangi entrepreno in comuna in. Estas laumi umi tre interesse repreni citi un uh, de Zamenhof. Char mi demandas min chu ancora universale congresso e kai mal pli granda e congresso estas tio ki un celas zamenhof en 1900 de kunu no anto pli ol yercento fakte Ĉu ili estas festo de l'esperantismo? Mi pensas ke jes, estas la distra programo estas. Uh, ni diru konfirmo de la vivantezzo de la linguo en multa senso e la presento de la literaturo, la musico, la originala musico, la teatro. Sed shainas al mi che ci ti parto onestas tiel, ni diru, ne substrecata multe. kai mi parolas compreneble pri la anta covime poco, kai non la tuta afero estas. Vidi cio ni povas fari, cio ni devas shangi en la nova covime poco. Dua punto. Ciu ni discutas cae decidas pri la demandoi cioi concernas la tutan aferon, ni discutas multe, sed pri la decidoi kai pri la utilezzo de citiu i discuto i mi devas diri che post uh, eh, quintago da discuto i mi ne memoras multe pri kion ni discutis mi devast confessi charm e blestas mia problema to tio mi povas diri. Kai ja. Ja, esperantisto estas homo libera. Bon chance. Fakte mi memoras kia mi partoprenis mian nuan universala kongreson estis la numero 100 in Lillo kai kai multa e homo e miris per tio kia maniera vi povas esti esperantisto sen parto pre universala congresso no fakte mi esti esperantisto uh, ah, anta o tio iaro dum preska o dude chiaro e sen parto pre universala in congresso in kai mi ne vidis la problemo se tio anka estas sa interesa rimarco mi pensas kai ja do ciu ni vere besonas nun congresso in por uh, intercomunicigi priparoli kai arangi entrepreno in comuna in inter uh, diversa i associo esperantistai yes eble ed eble anca une facte mia penso complete persona penso estas che ni devas en la post covima epoco ciam ni de nove povos rencontigi, espereble persone, real monde, ni povas concidi virtuale, discuti virtuale, decidi virtuale, cae rencontigi reale por partoprene teatrajon, uh, uh, comunan danzon, comunan mangiato do, la lia parto, la distran parto. Anca la movadan foiron mi tre chatis. tio estis uno la plei interessai, mi pensas novajoi, en uh, la lastai universale congressoi. Char, se ni ne faras tion, mi timas che multa e homo e ne plu emos veni. Sed, ebbe mi eraras. Do, ni prepenso pre itio, ni devas esti creemai, kai proponemai nova in solvo in nova in in por la poscovim poco to Jen cio. Dankon pro via atento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen finem.